ensonga ey'ebisiyaga ekyagendedde dda mumaaso nateera okwatiikirira mu ggwanga uganda so nno nabwe kityo twongedde okuba nga tukuleetera ku nsonga lwaki bobi wine yagenza okugenda okwogera ku bisiyaga nga akimanyi nti bagenda kwaba mubuuza ku bisiyaga era yakozesezza amagezi kyokuba nga yeetegekera okwanukula ekibuuzo kino nabwe kityo tujja kuba tukuwa ne lisiti y'abapasita abatakonfaminga oba oli awo n'abo benyininyini abali mu bisiyaga n'abapyabo badde tomanyi bonna tugenda kubanga tubakwanjulira mu mboozi eno ah, nga tetunaba kweyongerayo na nsonga eyo kasooke tugendeko mu ggwanga erya kenya ku nsonga era yeemu ey'ebisiyaga ah, bannakenya bo basazeewo ensonga eno bagiggyemu kyetwandiise okwekwekerera oba okwebikkirira okusinziira ku byobuwangwa n'ennono ebitwala eggwanga erya kenya okutwaliza wamu ne afrika yonna yonna okusinziira ku kawo yaayo uh, okusinziira ku honarebo george peter kalumango ono honarebo omu mu ggwanga erya kenya uh, yagenze mu maaso n'alaga embeera nga bwetuuse mu ggwanga erya kenya yavuddeyo n'akakasa nti ba abasiyazi oba bagge abaali babudamizibwa mu kenya oba baali baweebwa obubudamu oluvannyuma lw'okuba nga amawanga gaabwe gabagoba mu nsi ensi ezimu eza east africa oba oliawo n'ensi endala zonna zonna nezigoba abasiyazi ne bagenda ne bafuna obubudamu mu ggwanga erya kenya bavuddeyo ne bakatiiza nti ensonga eno tebagenda kugitolerati nga tebagenda kugigumira era nga babawadde ennaku mbale okubanga baamusa eggwanga erya kenya kino kibanga kyatwaliddemu ababudamizibwa nga basiyazi aba, aba, aba, aba, aba, aba, aba, aba, kitegeeza nti n'abo abakubiriza ebisiyaga oba n'abo abasiyazi mu ggwanga erya kenya nabo obulamu bwabwe oba embeera yaabwe eyinza okuba naye eri ku lusuubo nti eggwanga lya kenya lyo lyavuddeyo ne lyatula ku nsonga era ne ligoba ababadde bafuna obubuddamu nga basiyazi mu ggwanga erya kenya simanyi kiki ddala ekisuubirwa mu ggwanga eryaffe oba omukulembeze waffe kikyanaasalawo ku nsonga eyo kubanga nawano kiringa kwegamba ekyongera okuba nga ate kinyinyitira mu ggwanga uganda newakubadde abasinga bagenda maaso okwogera ku bisiyaga bino balagira ddala nti balinga ababitidde okusinziira ku statement zaabwe kuba omukulembeze w'eggwanga yayogera ngaedda nga ali bold ngaayogera n'akakasa nti ebisiyaga nosensi ebisiyaga tabibyetaaga mu ggwanga ebisiyaga tebikonta noba tebigoberezeganya na culture oba bya buwanga bya buganda oba bya buganga bya uganda ne africa okutwalizaamu so n'abiraga nti biri disgusting tabyetaaga naye of recent uh, okusinziira ku ngeri gyazzengaayogera agezaakukulaga nti ate abasiyazi nti ye yeah, tabataddeko pressure kubagobaganya naye nti ye kyawakanya nti bo kubanga baleeta kyetwandiise ebisiyazi nga baagala kifuuke nga wulaba etteeka nti kiri public baagala tupromotinga ebisiyazi nti ye alaga tabalinaako obuzibu naye ate kyalinako obuzibu kuba nti bo bavaayo ne balaga nti baagala ebisiyazi bwabwe bibe nga biri public nga biri like officialized nga like babikuba abantu mu maaso ekyo naaba nga ate kyaba nga avumira esaazino so nga mabekaku yali akuba nsonga yonna nga tayagala nakola ki nakuwuliza ku nsonga eno ah, ngaovudde ne ku ekyo abasumba abamu bengenda okuba nga nkumenyerako bagezaako okuvumirira ebisiyaga bino naye nga tebali straight forward ku nsonga ey'ebisiyaga we twebuuliza nti eggwanga uganda lyo nga ddyo liyimiridde litya ku nsonga y'ebisiyaga tusuubire mulimu okutya mu banene abalimu oba eggwanga lifugibwa abantu kikula kino abali ebisiyaga so ensonga eno eyinza okuba nga tugirabye kati naye mujjukire emabega ensonga ebaddewo era omuli pasita mali ebyo bantu abasinga okuba nga avuddewo yasinga okuvaayo okuvumirira ensonga eno n'okuba nga etuuse wano okunyiitira mu bantu naye nga mu ggwanga erya kenya right now wenjogera waliwo obutabo bwe bayita oba comprehensive sexual, sex education era nga buno abakulira ebitongole bino bya lgbt oba abasiyazi bawo publishing okubanga buyigiriza abaana ebintu by'obukaba oba ebintu by'okwegatta mu nsonga z'omukwano era MPO omu George Peter Kalma yavuddeyo n'alaga nti kino tebagenda kigumiikiriza mu ggwanga lya kenya ne balaga nti obutabo buno baabubaaninza obulira waliwo n'ensi ezimu eza africa ezagobye obutabo buno obukubiriza abaana ngera bagamba babudistributinga mu masomero library z'amasomero ez'abaana okuba nga bagenda maaso n'okuba nga bakola ki nga babusoma obutabo buno tusuubire mu ggwanga uganda tebutuukangamu ye oba bwatuuka mu gavumenti yakola ki okuba nga obutabo buno bubanga prohibiting oba obulemesebwa okuba nga bugenda mu maaso mu ggwanga waliwo ah, obutawomu obwakubibwa era abasajja bano ab'ebisiyaga omuli baali bakayita eddembe ly'abaana ng'eddembe ly'abaana lino lirimu rights ezigezaako okuba nga ziyigiriza abantu okwegatta mu bikolwa ebyokusiyaga obutawo buno buyitayo bwa buyingira babupublishinga yo bwa buyingira ensonga zino tuyinza okuba nga tetuzirabirao naye ngaekituufu ensonga ngaabasinga ebagamba nti nnene obaoliawo nga ne gavumenti eyinza okuba teziyinako control naye ngaate eteekeddwa okwakitinga kubanga e gavumenti eriwo ate ere tejja kukiriza mu mirembe kubanga kkola ki aguzikirira so ku nsonga y'ebisiyaga eggwanga lya kenya bweritya bweriraba ekintu kino era bo bakitaddemu amaanyi mangi okulaba nga babigobera ddala mu ggwanga erya kenya nga bagamba tebagenda kukkiriza simanyi abazungu balete kaucho tuwa bayingirire mu byobuwangwa oba empisa z'obuwangwa eza africa nga bazingiramu bazitwalingamu okuzoonoona oba okuzesensera nga bayitira mu mbeera eneyebisiyaga nabwekityo omwana mulenzi bobi wine abasinga malabe vidiyo naye agenze maaso n'okutambula infact ekyali ku training videos kyasinze nate era mu wiiki eno ah, yagenze maaso nayogera ku bisiyaga bino bamubuuza ekibuuzo nti opinion ye ku bisiyaga egamba etya era reply ye yalaze ekituufu reply teyatuwadde side kwagwa niwankubadde yagezezaako okwanukula nga munnabyabufuzi wayanukula tujikeko emabega emyaka nga munaana emabega oba emyaka ngaena bobi wine yagenda mumaaso naku oluyimba oluvumirira abasiyazi era nga lubuulirira abantu okuba nga tebegatta mu bikolo byabasiyazi era luno bambaninga mu ggwanga eryayuka okuba nga takkirizibwa kugendayo era nga ebbanga lyebaamu okuba nga tagenda mu nsi eya uk liteekeddwa okuba nga lisigazayo omwaka gumu okulaba ngaakola ki ng'alimalako so ensonga eyo gyalinga gyeyayimiriddeko okusinziira nga replyinga ku kibuuzo kino kyebamubuuza naye right now okusinziira ku mbeera eriwo na buli kimu ekiriwo bobi waini ekituufu agwawa kubanga omuntu yena yena yebakubuuza nti gwe ebisiyaga obyogerako ki oba obirowoozaako ki nze nsuubira wandibadde ogamba nti ebisiyaga sibisapootinga kintu kibi oba n'ogamba nti ebisiyaga nti kintu kirungi bwubanga gwe kyosazeewo naye teyabadde poyinti ntuufu ku bisiyaga wabula yagezezaako okukizanya trickly nga muna yabufuzi nekitulega nga kituwaddemukko okwebuuza bobi wine ekituufu agwawa ku nsonga ki ku nsonga y'ebcrs and ofwell okusinziira ku posti uh, ey'omuvubuka amanyikiddwa nga chris ng'ono yagenze maaso n'abuuza n'ategeeza bobi wine n'amutegeeza nti ogenda kukola intervie kuba bobi wine adda posti nzeyo ekifaananyi ekiraga nti agenda kukyazibwa ku ps terefayina omuvubuka ono yagenze maaso n'amulaga nti namugamba nti beera bulindaala era kakasa nti ojja kubanga obuuzibwa ekibuuzo naddala ekikwatagana ku baseeyazi okugezako oba okumisleading oba okuwabya oba okwagala okusuula mu katego bebe walina dda mwana mulenzi gwe bayita nsubuga christ namugamba nti bikwase kyagulanye kino kikakasizaawo ddala nti babi wayini yabadde ali aweya nti bagenda mubuuza ku nsonga eno eyebisiyaga era wegendereza nnyo vidiyo eno obanga ddala kituufu toli mu kuwabuzibwa kwa byabufuzi oba kwagala bobiwaini ngaomuntu bobiwaini bamubuuza ekibuuzo kino alina attitude gye yataddewo mu kusooka nga tanakiplyinga infact okumanyanga ti was meant to be ekibuuzo kye basookeddeko n'okumubuuza nga tebannaba kugenda maaso nakunyumya mboozi ndala yabufuzi era yataddewo embeera ngaalaganga asoose okunyiiga oba ngaasoose okubanga infact nengeri jesse yasisema jimulukufu to be frank naye nga ekituufu teyaclarifyinze wabwe agwa ku bisiyaga naki kyayogera ku bisiyaga wabula kibuzaabuzizaawo bw'atyo okusinza kuba yakuba oluyimba tetuganya abigolfumira ebisiyaga naye ate kino kiri recent kino kipya kino kiriwo kati twagala tumanye ekituufu ku nsonga ye ey'ebisiyaga ah, nabwe kityo ah, list eya basumba abasumba bano ngaekituufu abasinga mubalaba oba nga mubamanyi naye nga balina kyetwandiisa akakookolo oba balina kyetwandiisa okwekweka naye nga bateeberezebwa okuba nga tebavaayo kukakasa nsonga ku nsonga kyebisiyaga naye ngaekituufu kyebali nti babisapootinga era babikkiriza okuba nga bigenda mu maaso omusumba abasinga muze muwulira covid esinga emusumba kayanja engero no balagira ddala nti yalinga omutwe omukulu mu kintu kino nti ayina nebyuma ebyamaanyi ayina emundu ayina bamukuuma bangi nyo nyonyonyo ku nsonga eno era nga ne gavumenti yamulemwa bagezako okuba nga bamunaratingako bagezeko okuba nga bamusiba bamuteekako bamukuba oluku mu mutwe naye yagenda mubanene era nekiraga nti takwatibwako ne baba nga ate bamwesonyiwa ne bamuvaako n'abanene bamwesonyiwa Ah, omusumba omulala ye musumba kiganda abasinga bano bayinza okuba basumba bammwe ngaekitufu mubagoberera era ekituufu nga mubafolowinga naye okufolowinga omusumba si kwe kukkiriza katonda era mweabakola ensonga eno nga mugoberera basumba mu kifo kyokukkiriza katonda muli bakyamu omuntu yena yena yena gyeva ne gye bulaga bw'oba ngaogoberera katonda tolina kugoberera musumba kuba abasumba baba bantu nga ggwe sometimes era ebintu ebisinga omusumba byakola naye katonda abasobola obikukozesa kubanga obikola ki ngaobigoberera so abasumba bano tetulina bagobereranga bo wabula tulina kugoberera katonda nti noba osigadde waka ngaoli waka osobola okusaba katonda nakwanukula tonyiiga olwokubanga njogedde ku musumba weekituufu kyali yeyensonga ate gwe wobanaoba onyiza ekitegeezo gyabaga obirivingira mu musumba obirivingira mu kyaki nga tobirivingira mu katonda naye nga uh, pasita kiganda erof recent alina akatambi akagenda maaso nokuba nga kasaasaana infact nekumukutugo mukabaddeko nga mukalaba nga ku nsonga y'ebisiyaga ng'ate ye yabadde so so even stupid engeri gye yakyogeddemu e, e, etaweesa kitiibwa oba ey'ekisiru ennyo ng'alinga alaga nti ensi agenda gisigalako tagenda givaako kubabamu ye nga yeweyadda areplayinga ku nsonga eno yagambye nti mbwe abasiyazi bwe baba nga batuwa ssente oba bagabirira ssente nga mwe temusobola kuwa kimu kya kumi kimala lwaki mulowooza mu butuba tugoba abasiyazi kwegamba ng'alinga alaga nti abasiyazi bye basapootinga obuweereza bwe bakyakiye ng'abantu ababeera mu kyaki tebawayadde neki n'ekikumi kyeki kyenkugambye nti mwe abakkiriza mu basumba mukola nsobi wakati ye eimiye atagetinga mane era abeerawo kulwa ssente ensonga lwaki yagambye nti tasobola kugoba abasiyazi olwensonga bakola ki bamuwa ssente ezimala bamuwa ekimu ekyekumi ekimala mwe abantu abasabirawo kye mutasobola kukola ki kyemutasobola kukola ki kumuwa kitegeeza asobola okulivinga nkyaki naye batebanga namwe temuli okuba abasaiza bakola ki bamuwa ssente so oyo naye ekituufu kiri nti ali mukakundi kano tetujja kukikweka okusinzira ku setimu gyayogedde ku ebiseera ebisinga ekintu kyofulumya mu mukamwa kyekibeera ku ki kyekibeera ku mutima ah, omusumba omulala oba basumba balala waliwo lisiti gye nkyayongerako okukolako save muno nga muli ne bafaaza ngaera bagamba ne faatha musaala naye ali mu kintu kino ekyokubanga abeerezaawo ba avujjirirwa abasiyazi abo aba lgbtq naye nga nkyagezeko kubanga nfuna wiino alifaino ku nsonga eno bingi muze mubiwulira abaserebo bangi abavuddeyo abayimbi bangi abavuddeyo abagospel mulimu ne exodus sorry nga bayinamu olukwakulizo luno obuke bayinamu embeera eno ey'ebisiyazi mulimu juli muteesaasira bingi muze mubiraba naye nga tukkirize tugaane oba olawulize odio neggwako bateweddeeko ebisiyaga si kirungi mu bulamu obw'omuntu ekisiyaga tekipromootinga nsi kugenda mu maaso ekisiyaga kisaanyawo busaanya nsi toyinza kwegatta namuntu muno bakitonde kyomufanganalowooza nti mugenda kuddako mukoleki muzaale abaana gweokolere ki ekyobusiru lwaki singa bazadde bu nabo baali basiyazi bandibadde bakuzaala oba bandire tebakuzaala bali tebasobola kukuzaala singa baali basiyazi kitegeeza nti ebiseera ebisinga muleme kwesiruwaza kwa muli bantu ababikola muleme kwesiruwaza naye mubeeremu n'amagezi nti omuntu yenna omuzadde we yatuukira okubanga akuzaala nga si musiyazi gwosuubira olusobola nosobozaala ngaoli musiyazi sijja kugenda nnyo wawanvu naye eh, katongere okuba nga ate tubirekera katonda mu buli kimu webale kwekumira ku mukutu